Vamos lá, galera. Vamos ver esse vídeo aí, ó. Olha que top esse vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Então, o que você achou desse vídeo? Gostou? Compartilha, se inscreve nesse canal e é claro, né? Olha lá, vai no nosso, nosso TikTok lá, Júnior Renda Direta, tá ok? Até o próximo vídeo.